ассалаумағалейкум қазағым қалың елім мына үндеу тұстауға тура келіп тұр отан орданы құру керек жастар қарағандыдағы ерсін баламыз жұмысын бастап кетті оңтүстік солтүстік ордасын құру керек содан кейін барып ноғай ордасын құрамыз россиядан олар да қозғалып жатыр өздерің бәрін біліп жатсыңдар отан орданы не үшін құрылады бірінші міндеті қазақтың салт дәстүрімен жүретін қазір міне сталин салып кетті өздерің білесің зиптардың жандарын орзакон орзакондардың орны болса черный красный дейді оларға жол бермейсің біреудің аузына біреудің көтінде шалбарың болмасын қазақтың салт дәстүрімен жүреді қазақ қазақ тәрбиелеу керек нұрдәулет бауырымыз айтып жатқандай есім баламызда жаңағы тентегі болады ғой енді оны мейіріммен тәрбиелеу керек тентегі болған дұрыс болады да табиғаттың заңы сосын мынау мәселе ә, жол бермеу керек ә, стукас мустукас дейтін айтатыны ғой ұрлықты жасыдық бал дейтін зиктардың жандары білесіңдер өздері оларға жол бермеу бір жыныстық дейді итті көбейт дейді вахабистерге мафиозниктерге наркотиктерге тағы да зорлық зомбылыққа жол бермеу бас бірінші міндет отан орда шекарадан басталады ауылға дамиды ауылдың бағдарламасы керек мен жерге сиырыңды жаясың мен жерге қойыңды жаясың деп жылқыңды мына жерге жаясың шабындыққа мал түсірмеу бәленбей мост саламыз бәленбей плотина бәленбай мал мал бағамын дейді ма жағдайын туғызасың ұжым ә, асып дүниежүзімен сауда жасап өркениетті елмен ішкі нарық сыртқы нарық деген бар қазқатар орналастыратын теледейіндігі теледі етіп деген жөнжеп апта автосервизі трактор ремонттайтын бәрін қаз қазқатар орнатасың себебі ұрлап кетпеуінде жақсы жұмыс істемегенде отан орда деген осы мәселе бар ма ортаға қойып шешіп тастайсыңдар районда не істеу керек районда өздерінің германдары болу керек ұжымасып жол саласыңдар мост саласыңдар тендерді өздерің алып стройка болса стройканы өздерің аласың тендерді өздерің алып жиырма жексен қылып жол саласыңдар бір километр ма бір километр мост саласыңдар судың жайылысына барасың біздерді бітеп тастап мына көтеннің тесігінде қалдырып совет үкіметінен бастаған қанша адам болды иманды сөйлер болмасын мақым болып кетті көп иттен ұшып асфальтты биік қылып салып ортасын екі метр бір жарым метр полос қалдырасыңдар жердің тамырды ұстайтын шөп естеріңде болсын табаны мықты қаласыңдар ана жермен жексен қылып асфальт салғанда Ә, облыста да сол облыста да әрбір микрорайонның өзінің жаңағы қазақша сөйле деп отыр тұрғын үйдің шаруашылығын кестіретін жаңа ұжым дейді деска дейді ғой біреу болу керек тендерін өзі алып төрт мезгілде қамтамасыз ету керек қыстыгүні қарын тазартып бәрін техникасы болып мен сауда жасау керек сосын өздерінің әрбір микрорайон әрбір ауыл өздерінің үй болу керек бірге жүру керек несіне ұяласыңдар кімнен ұяласың намаз оқисың ба милициясың ба бәріңіз бірге мәселе бар ма шақырып алып сот жасап мәселені шешіп тұрамыз зорлық зомбылыққа мектепке де айтасыңдар зорлық зомбылыққа өздерің ақырын агенттік ассосын әрбір облыс сайын тендерді өздерің қарасып да сол милиция да сол начальник милицияны өздерің сөйлейсіңдер ауданнан облыстан астанаға жіберетін адам ә, генеральский школаларға жіберетін милицияда өздерің тағайындайсың жіберетіндер мафиоздықтың балдарын жібермейсіңдер жүйрік апеллистерді оларға жол бермеу керек біздерден сіздерді қолдаймыз бар несіне ұяласыңдар ұялмаңдар мына мопедниктер жулик аперисттер жіктің мызағымен жүретіндерді ұялмайды ғой тонап жатыр кредит түспесе жету керек ішкі нарық сыртқы нарық дейді бүкіл бағдарламаға қатысуың керек бағдарлама өнертапқыштар болады ғылымға білімге кімнің қолынан не келеді жол ашу керек бұл жерде ғасырға кететін бағдарлама жөндеу керек Әне көрдің ба кейбіреулердің ғасырға кететін мың жылдық бағдарламасы бар бір ғасырды жүз бұлардікі соғысып бағдарламасын жазамыз нұрдәулет бауырымыз айтып жатыр қазақ қазақ тәрбиелеу керек дейді мына әскер мәселесінде де сол зорлық зомбылыққа жібермеу бәрін қадағалап отыру керек ой айтып қойса стукас мүстекас дейді неге ұрыларға жол беріп қоямыз әперешеуліктерге ешқашан да жол бермеңдер несіне қорқасыңдар өз жерлеріңе өздерің ие болыңдар шақырып алыңдар әкім болсын прокурор болсын ей мында кел деп несіне қорқасыңдар қазақстанда тұрып өздеріңе өздерің ие бола алмасаңдар мына масқара болып жатыр біздерден қателік кетті отыз жыл бойы мықты қателік саттық біздердің көргендерін сіздер көрмей ақ қойыңдар мына еркін баламыз отан орданы ұран ұстап жатыр сол отан орда деген қазақ ютуб каналына жазылыңдар сонда шығып тұрамыз жалғыз шындық айтатын партия деген мафия болып кетті нефтяниктер өздерінің балалары емес мұғалімдер өздерінікі болу керек мысалы менің балам электрик па бірдеңе ойластырып шығару керек мұғалім ба салт дәстүрім болу керек сол сияқты ол өмір нефтяниктер өздерін әркім өздеріне ие болу керек сол жолы ма жолы да сол важный объект дейді бүкіл қайтарып ие болуың керек сол үшін үлкен ақсақалдар ағзалық аналар бар дұрыс жазып береді тарихшылар бар мәдениет дәстүр дегенді дұрыстап түсіндіртіп ертең жарыққа шығарады тарихымызды түгендейді біздер не үшін айқаласып жатқанымызды өзіміз білмей қалдық сонда тепе теңдік орналасады мына тендер деген бәлені өздерің алыңдар өздеріңе жерді ие болыңдар сонда тепе теңдік ғылымға білімге мына нені де көбейту керек спорт жөнінен бүкіл спорт жөнінен көкпарды бәрін көбейту керек ғылым дамыған соншама малдарың шошқа қылып жібереді былайын деп тұр иттің де қазақтың салт дәстүрімен жүру керек оның да бір иттің де көбейтпейтін мәселесі бар қазақтың төбесімен тастын ұстау керек бүкіл бағдарлама қазақ кезектің табасыңдар үндеуді жасап жатқан ақтөбе облысы темір аудан темір қаласының саматпын соннан шығып тұрамыз